Que sí que es una empresa que pertenece a Grupo Valora y que se dedica a la gestión y custodia de archivos, digitalización, consultoría y tratamiento de, de archivos y custodia de soportes informáticos. Plan B es nuestra consultora de referencia, llevamos cuatro años trabajando con ellos en dos vertientes. Por un lado, nos ha ayudado en la implantación del modelo de calidad FQM y por otro lado nos ha ayudado con la ley de protección de datos. Sin duda alguna recomendaría a Plan B para cualquier proceso de implantación de modelos de calidad, gestión del cambio y en lo concerniente a la protección de datos. Estamos muy satisfechos con el modelo de colaboración que hemos tenido con ellos en cuanto a la cercanía y predisposición de todos y cada uno de los componentes de Plan B.